สวัสดีครับผมครับはい皆さん皆さんそのタイの日本人町ってご存知ですかえそれは知ってますよ、うん、みんな知ってるよ谷川通り、うん、ねえもう日本人の方多いもんね多いでもね実は、うん、元祖日本人町と呼ばれているところがあるんです元祖日本人町 数百年前から数百年前うんだいぶ昔だなそれだいぶ遡るよそんな本当にあるのかよありますこのタイにへえでまだ t j チャンネル実は紹介したことなくて、はい、でもやっぱり我々日本人としては日本人町行かなきゃいけないじゃないですかそうですねはい興味ありますしありますめっちゃなんで今回は、まあ、実際そこに行ってみようと思いますえそこどこにあるんですかあげたや全然めっちゃ遠い <laughs> なバンコクじゃないんだバンコクじゃないんだはい まあでも結構興味ありますね興味あるでしょ、はいまあ、距離でいうとまあ90キロぐらいあ結構あるなお前うん、まあ、100キロないんであまあじゃあ大丈夫ですなんでも今回そのバイクで、はい、その日本人町行きつつも、はい、まあそのね道中なんかもねいろいろ撮影できればなと思いますんで、はい、いいですか準備いや全然大丈夫ですよじゃあねブンブンしてバイクに乗っていくんで、はい、行きましょうはいはいじゃあね早速ね向かいたいと思います まあ、今僕らがね出発してるところは、まあ、BTS のオンヌット駅とバンチャーケーキの間あたりですかね、うん、になります、まあ、一応ね TJ チャンネルオーブで TJ チャンネルの事務所がねあるエリア付近なんですけどはいで実際今回僕らが向かうその日本人町アユタヤにある日本人町が、まあ、距離でいうところ確かねさっき調べたら8 2 3キロぐらいでした距離がで所要時間の <laughs> まあでも今回もバイクで行くわけなんですけども、まあ、安全運転で行きたいと思いますはい、まあ、ちなみに今日なんですけども日曜日ですそうだから平日と比べても車の量、まあ、交通量も少ないんで、まあ、渋滞とかもねほとんどないとは思いますまあこれがね平日になると夕方なんかこの辺りめちゃめちゃ混んだりするんでねそう帰りが心配です、ね、特に歩いたいなってなるとね あとね僕自体あゆヤに行くの相当久々なんでそうでしかもね自分でバイクで運転していくなんて今までなかったんでむしろ車で運転して行ったことなかったんでね今あで列車 はいじゃあねあれからまあバイクで走ってきて残り何キロ67キロぐらいです残り67キロ、はい、じゃほぼほぼもうね、うん、遺体は近くですそうですねであのまあ休憩があってご飯ね、まあ、食べてないんで、はい、お腹空いたんでねちょっと雰囲気良さそうなとこ見つけてめっちゃ雰囲気いいですよねそうもう川の脇で、うん、結構でかいよねしかもでかいね、うん、でお客さん多いんですよ丸一人うんそうねこのね川の脇で こうね川を眺めながらもご飯って感じで、はい、とりあえずまあランチ食いましょう。はい。はいじゃあご飯頼んだんで、ね、いただきますこれ安かったねこれね安いうんめっちゃ安いまあねもうローカルのお店なんで50バーツぐらいだね全部うんそう僕は頼んだのこれねあのカリカリ豚ガパオ なんですけどちょっと見見た目ねあのー、量少ないですねこれちょっとね、うん、まあでももん味なんでいただきますうわうんうまいんだうんうまいうまいまいこれうん美味しい うまいうまいね、うまいでもあのケチってる量うんもうちょっと焼いてもいいかなうん量ケチってるけど美味しいこれうん、うんうん、まあ悪くないですアローイですうまいうまいうんあ香味はうまい香味はうまいうん香こうまいねうん、うん、あこの香味はうまいわ、うん、うまいうまいこれ結構味しっかりついてるやつうんあこれタレうまいようん

はいではねやっと到着しました、はい、あほら後ろにもありましたね日本人村、はい、ムバニポンジャパニーズビレッジって書いてありますけど、はい、2時間かかったね2時間かかりましたね、うん、正直あのー、最初行けるだろうなと思ったんですけど意外と疲れました、はい、暑いそうバイクで来るもんじゃないなって感じましたね確かに、うん、でまあ日本人村に到着したんですけど、まあ、一つ秘宝がありますあのこれ謝んなきゃいけないかもしれないです皆さんむしろあの今ねあの確認したところ 本人村中でその動画撮影をする場合はもう事前にあの書面であの撮影のその許可証みたいなのをしてでその後ちゃんとしっかりと返信が来てそれで許可を得ないとあの中でのビデオ撮影はダメとマジかしょうがないですね、はい、ただ写真は OK みたいですなのであのねちょっとあの残念にはなっちゃうんですけど中入ってあのさまざまな写真をうん十枚と撮ろうと思います、はい、うん でそれを取りながらねちょっとあのー、この中のね内部の様子をね語れればなと思いますんで、はい、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。もうしょうがないしょうがない撮影とかはもうしょうがない。はい、あのー、ね全部が全部そうなると思わなかったんです。はい、そんなに厳しいと思わなかったんで、はい、ねってことなんであのじゃとりあえず僕ら先の中にね入ってきます。はい、行きましょう。はい。アユタヤ日本人町は14世紀中頃から18世紀頃までアユタヤにあった日本人町。 15世紀後半から16世紀初頭までアユタヤ王朝下軍事力と貿易による利潤を背景に政治的に力を持つようになった当時のアユタヤ中心地をチャオプレア川沿いに南に下った東岸にあり西岸のポルトガル人街とは相対の位置にあった南北約 570m230m の敷地に最盛期で 1000から1500人の日本人が住んでいたと考えられているなおシャムロ国フード軍記の資料では寛永期頃のアユタヤ日本人町の人口を8000人と見積もっているアユタヤ日本人町の住民は傭兵貿易商キリシタンあるいは彼らの配偶者やタイ族の奴隷などで構成されていたアユタヤ日本人町は14世紀頃に始まったと思われるが 日本の戦国時代には主君を失った浪人が流れてくるようになり急激な膨張が見られるようになったこの傾向が特に強くなるのが関ヶ原の戦い大阪の陣などの後である当時ビルマかっこ現ミャンマータウングー王朝からの軍事的圧力に悩まされていたアユタヤはこのような実戦経験豊富な日本人兵を傭兵として雇い入れることでこれを阻止しようとした狙いがあり これが浪人のアユタラ流入を生んだこの日本人傭兵隊の勢力は200あるいは800人とも言われる勢力に膨張し政治的にも大きな力を持つようになったこのアユタヤでは基本法典である参院法典に日本人傭兵隊の政治的位置が明確に示されるようになった参院法典では日本人傭兵隊はクロム・アーサー・イーブン日本人義勇兵局と名付けられ その最高責任者にはバンダーサック簡易制度の第3位であるオークヤー・セーナー・ピムックという簡易を授けられたこれは山田長政にも可視された名前である山田長政は江戸時代前期にシャム現在のタイの日本人町を中心に東南アジアで活躍した人物通称は仁左衛門と呼ばれている 1612年に朱印船で長崎から台湾を経てシャムに渡ったその後日本人傭兵隊に加わり頭角を現しアユタヤ郊外の日本人町の棟梁となったその後22代孫多武王から関与を与えられるほど大活躍をしたが1630年に噴死しているその後さまざまな事件や日本での鎖国令も重なり 18世紀初めにはこの日本人町も消滅したと言われているちなみに現在では日本人が作った建造物など以前の名残は全く残っていないが記念公園として残っておりますでこちらの日本人町の場所なんですけども大国鉄アユタ駅を南に約2キロチャオプレア川沿いにあります2010年の映画山田アユタの侍の影響もあり地元民には タイ語で日本村はどこというよりも山田はどこといった方が通じるらしいです。はい、まあ、ということでですね今回はアユタにあります日本人町ね、はい、行ってきました。はいでまあ、実際僕らも行ったの初めてだったんですけども、はい、まあ、行って思ったのが やっぱりその僕らが本当に想像していた以上にもう昔から、このアユタヤではね日本人町みたいなのがあって、はい、まあ、日本人の方がいらっしゃって、はい、でそのね、日本とタイのその関係ですかその友好的な関係が、はもうはるか昔からこうやっても、ね、築き上げられていたっていうのがね、やっぱり知れたんで,、で僕すごいそれ良かったなと思います確かに、ね、で本当はもう動画でねもう細かく紹介したかったんですけどもう申し訳ないです本当に、許可がいると思わなかったんで、まあ、あんな感じの博物館みたいな感じ なって思わなかったんだよね、うん、そうあんなに立派だと思わなかったんですよまあ実際に行ったことある方で分かると思うんですけどももうめちゃめちゃ清潔感もあって、うん、もう建物の内部もすごいもう綺麗で、ね、そう本当にあすごいめちゃめちゃ立派じゃん、うん、びっくりしました、はい、うん、でもう全ての その説明書きみたいなところにもタイ語英語日本語ってもうその3つの言語がありましたし、うんそう本当に一つ一つ本当に一つ一つそのねこと細かくね説明されてたんでもうこれはもう来てよかったなって感じました、はい、うん、でまあアユタに来たことある方は多いと思うんですけどもアユタイには行ったことあるけどまだそこを日本人町行ったことないっていうような方なんかはね是非ね また今度来てもらいたいなと思います、はい、もう有田屋よね世界遺産だけではなく他にもね魅力的なところたくさんありますから、はい、ね皆さん機会があればねぜひね来てみてください、はい、はい、では本日も最後まで動画をしていただきありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします